Poezia răsfiră, plutinde peste viață, licăre din alte lumi, îți sparge în ochi stele de apă, uscate pe plaja copilăriei, când istovițe întorc îngerii, fără sare, fără aripi și tu încerci să le prinzi umbrele, fâșii de țesuturi pe sfor de întins, cuvinte, ora când cel mai mult ți-ai dori să revoci morții, care îți urcă prin picioare, chiar dacă umpli noaptea cu porumbeii albi, așteptând o scânteie să-ți aprindă poemul.